maqaan kee iftuu ah, Hussein Adam eh, bakkeen naanraa dhufe Itoophiyaa keessaa Layii jedhamti. Layii Bokkoola jedhamti. Nilikuwa kwa soko, tulikuwa tunacheza vitu zikaanza kulupuka vita ikaanza. Mama mwingine tu akanichukua tu kama amenibeba, akaingia na mimi kwa rori. Ilikuwa ni lori ya mzigo nilidandia kutoka kwa boda ya, ya Kongo na Kenya. Nikafika Mombasa Road. Sasa ndio niliacha nili hiyo lori ikaenda juu nilikuwa nimechoka, nikapumzika kiasi, alafu asubuhi nikadandia ingine. Hizo nchi zingine hawakuwa kubali kwa boda mtu yote kuvuka wakati vita ilikuwa lakini pande ya Kenya ilikuwa ni shortcut, wanasaidia watu wengi, watu wasikufe kwa vita. Sasa kwa hivyo tu amefurukana, hata mimi ametoroshwa na mama, tumevuka hii hapa upande ya Moyale, Moyale Kenya, rafiki ya mzee yangu uko au marefugees walipoingia, kazi imekuwa duni sana kwa wakazi wa Kenya. Uh, wakienda kufanya kazi wakichukuliwa, wanalipwa pesa kidogo sana, wanalipwa pesa hata mwingine anafanyia kazi ya shilingi elfu tatu na ni kuanzia asubuhi mpaka jioni na analala tena. Ila ambao mkao ni mtu wa Kenya anasema alipo shilingi elfu sita elfu saba kabla korona ikue maisha iko sawa, hata kama ni kibarua we naenda unafanya unapata kitu yako ya, ya kusurvive naye, hata kulipa nyumba, hata kukula. Lakini sasa kabla hii korona imekuja hakuna kazi, hata wamama mwenyewe hakuna, anaenda kujioshea nguo ye mwenyewe, kwa maana anasema, anamwambia soja, we hakuna wamama yoyote usikubali kuingia hapa hakuna, uwezi fanya hata kibarua. Iko shida, sio tangu korona aingie, maisha ni ya shida. Siwezi taka kurudi huko juu hata familia yangu labda walikufanga. Kenye naweza penda maisha yangu ichenji watoto wangu waweze kupata ile, wasipitie ile shida nilipitia jumia mimi hata sikupatanga chance ya kusoma. Naweza penda watoto wangu wasome, wajisaidie, kesho wakuja kwa watu wa maana.